Oggi vi faremo vedere una serie di ferretti, lime e pinzette per manicure, pedicure, estetica. Sono tutti prodotti artigianali, in particolare fatti a Premana, una località della Valsassina, in provincia di Lecco, dove da 200 anni producono lame per forbici e attrezzi in acciaio di alta qualità. iniziamo a vedere questi ferretti ognuno ha una forma diversa per una funzione specifica questi ferretti sono tutti fatti a mano e ogni dettaglio è curato fino al minimo particolare forse anche per sopracciglia o comunque estetica di varie forme, poi le vedremo leggermente diversa l'una dall'altra perché una è leggermente arrotondata da una parte mentre l'altra è piatta da entrambe le parti servono per modellare le rettangolare e l'altra invece a lancia leggermente curva anche qui quella lancia leggermente curva serve anche per andare negli angolini ecco qua che vediamo bene nel dettaglio serve anche per le unghie incarnite piuttosto che le pellicine per andare a pulire anche sotto l'unghia mentre questa è quella piatta rettangolare proprio per spostare la pellicina questo invece è un ferretto che ha alle due estremità un pallino, un cerchietto, una parte rotonda e questo serve proprio per le unghie incarnite, per riuscire ad andare bene sotto l'unghia senza tagliare sollevare l'unghia oppure sollevare anche le pellicine proprio specifico per unghie incarnite ora vediamo uno dei ferretti più usati più apprezzati questo ha da una parte una specie di cucchiaio una forma cucchiaio proprio per spostare le pellicine le cuticole e poi dall'altra parte invece ha un taglio a V che va a tagliare le cuticole una parte le solleva le sposta e dall'altra invece le taglia Questo invece è l'unico ferretto della serie che non serve per le unghie, bensì per la pelle. Con questa parte arrotondata in acciaio andiamo a togliere i comedoni, ovvero i punti neri, mentre con questa più appiattita i punti bianchi. È un utile strumento per evitare di andare a toccare la pelle con le unghie così si evitano infiammazioni e punti di arrossamento. Questo invece è un ferretto ancora per spostare e sollevare pellicine e unghie incarnite. La curvatura della punta permette proprio di andare sotto l'unghia ferretto da questa parte passiamo alle lime. Lime diamantate di alta qualità, è assicurata una lunga durata di queste lime. Sono molto robuste, non si curvano, non si piegano durante l'utilizzo, ma restano dritte, belle rigide e hanno una doppia faccia da una parte, da un lato Mm. polvere diamantata ha una grana più grossa mentre dall'altra per andare a fare proprio più particolari è un po' più fine, sottile abbiamo quattro misure la più lunga che abbiamo visto 15 cm poi 13 cm 11 cm e la più piccola tutte queste lime che tutti gli altri prodotti sono dotati di astuccio per essere facilmente portati in borsetta analizzare le pinzette qui vediamo la pinzetta classica a taglio diagonale perfetta per prendere peli di ogni tipo e questa in particolare è la pincetta a taglio diagonale corta. Qui vediamo la pincetta a taglio diagonale un po' più lunga, questa misura 9 cm e mezzo, mentre quella che abbiamo visto prima e poi rivedremo ancora 8 cm c'è chi preferisce la pinzetta un po' più lunga, un po' più corta, è una questione di abitudine. Questa invece è una pinzetta retta a taglio esattamente perpendicolare. la punta arrotondata per evitare di farsi male e per essere utilizzata in parti delicate anche questa è perfetta nella fattura vediamo ora invece una pinzetta a punta molto molto fine questa è indicata in particolare per i peli incarniti, oppure anche per altri utilizzi. Ad esempio viene usata anche perché devi fare dei lavori eh, molto precisi, molto fini. E quest'ultima invece è la pinzetta a gancio anche questa viene utilizzata eh, per le schegge in particolare schegge, spine invece vi faccio vedere queste pinzette sono la serie Vanity e queste sono eh, della stessa fattura tutte a taglio diagonale però colorate con mm, finitura lucida ecco qui le vediamo nel loro astuccino ed ecco la punta della pinzetta stagionale anche queste sono perfette presa del pelo L'ultima serie di articoli che vediamo oggi sono i tagliaunghie. Qui vediamo tagliaunghie in acciaio inox, questi due, e questi invece sono in acciaio nichelato. Come abbiamo già detto l'acciaio inox non si ossida. Qui vediamo la fattura di questo tagliaunghie in formato più grande per unghie molto robuste questo invece è quello nel formato un pochino più piccolo abbiamo il tagliaunghie classico in acciaio nichelato questo invece è il taglia pellicine molto particolare precisissimo serve proprio per andare a tagliare le pellicine la punta è fatta apposta per questo vi saluto e ci rivediamo per il prossimo video. Arrivederci a tutti.